El que popularment es coneix com a caus, és a dir, els agrupaments escolta i guia, s'organitzen a nivell català en tres associacions diferents. Minyons Escoltes i Guies, Escoltes Catalans i Acció Escolta. Cadascuna agrupa els caus segons les seves bases confessionals, tot i que avui en dia s'han anat desdibuixant. Cadascú basa el seu mètode en, en unes bases diferents, no? com si diguéssim Minyons és la vessant catòlica del moviment, Eh, acció, la vessant pluriconfessional, i Escoltes Catalans doncs, és la part laica. En principi, a partir d'aquí, el nostre treball pedagògic hauria de ser diferent, el que passa és que, bé, depèn molt doncs, de, de la zona on estàs i de si realment doncs, es treballa la religió o no es treballa la religió dintre, dintre del cau. Aquestes tres entitats, que un dia van ser-ne una de sola, han iniciat un procés per tornar a apartar diferències i fer-se fortes de cara en fora. Això passaria per fer guanyar pes a la Federació d'Escoltisme i Guiatge de Catalunya, que actualment fa de paraigua per a tots els caus, independentment de la seva confessió. Va començar des de la Federació d'Escoltisme i Guiatge de Catalunya, eh, que són els representants de les tres associacions, i van començar a pensar doncs, que seria una bona idea unificar les tres associacions, eh, més que res per tenir més eh, representació internacional i també per unificar els recursos. Llavors es va fer una trobada al, al 2010, una trobada de CAPs, de tots els CAPs de les tres associacions, per començar a veure les línies de, de com poder ajuntar les associacions. I des de llavors s'ha portat el treball als agrupaments i amb els agrupaments i, i des de les taules executives doncs, s'ha doncs, anat fent el treball de com poder o no ajuntar les tres associacions. Que la federació a la qual estem els tres moviments, agafi més, més importància tant a Europa com davant de la Generalitat o de l'estat espanyol, que sí. Per tant, se'ns està intentant, com que diguéssim, ajuntar per tenir més força. El procés, tot i que iniciat des de la federació, s'ha desenvolupat a través de les assemblees de cadascuna de les associacions. Els 4.000 caps dels agrupaments s'han pronunciat en trobades amb els representants de tots els agrupaments de l'entitat corresponent. El moviment Escolta implica 200 caus a tot Catalunya, 18.500 infants i joves i més de 15.000 famílies. Un procés amb tanta repercussió ha generat i genera força debat. Ja hi estiguin a favor o en contra, tots els caps que s'han implicat en el procés saben identificar què hi diu cada punt de vista. Els que s'hi mostren a favor ho fan per dos motius. Eh, els que estan a favor eh, diuen això, no? que seria molt positiu com que comencéssim a unificar les tres eh, bases ideològiques i treballar tots des del mateix punt, tenir més representació internacional. Creuen que, que, bé, que aquest procés ens portarà doncs, a que tinguem més visibilitat, a que tinguem més recursos, a que en principi doncs, siguem una sola veu i, i que per tant com que hi haurà més gent dins d'aquest col·lectiu doncs, mm, siguem més forts la idea d'acabar convertint les tres vessants en una de sola, però, també ha despertat l'opinió dels detractors, tant pel procés d'unificació en si com per la manera com s'ha desenvolupat. Com a contres, doncs, que hi ha moltes senyes identitàries, com són les escoles de formació, que quedarien més diluïdes i, i agafarien més aspectes de cada, de cada una de les associacions. O sigui, hi ha gent que potser... Les escoles de formació són una cosa molt pròpia que, que la gent doncs, li molesta potser una miqueta que es toqui. Els que no estan d'acord en aquest procés pues, doncs, en una part hi ha alguns que és per la manera que s'ha fet. Creuen que tot s'ha portat des de, com que diguéssim, la nostra part més administrativa, més que no està els dies a dies de, del cau, i després eh, bueno, que no s'ha consultat molt amb els, amb els caus. Per tant, no estan d'acord en això. Altres que és que no es volen ajuntar perquè volen, volen tenir la seva pròpia identitat i creuen que ja estan prou bé així i ja, ja va bé malgrat les reticències per saber què passarà amb les escoles de formació de CAPs o les discrepàncies amb com s'ha portat la iniciativa, les tres entitats han celebrat assemblees per debatre i decidir la seva posició al respecte. Acció Escolta, en presència només a comarques barcelonines, es va mostrar favorable a la unificació el passat mes de novembre. Al mateix temps ho va fer Escoltes Catalans, integrada per 42 agrupaments repartits per tot Catalunya, i que també va decidir, en assemblea, donar suport a aquest procés. Minyons Escoltes i Guies, amb 152 caus a tot el país, va resoldre la seva assemblea de la mateixa manera, amb més vots a favor que en contra. Al marge d'aquests vots, però, no va arribar a la majoria qualificada i el proper 8 de febrer se celebrarà una assemblea extraordinària que actuarà de segona volta. Aquesta vegada serà per majoria simple que es prendrà la decisió definitiva.